Dime. ¿Te gustan las bicis? Sí, mucho. ¿Tú, montabas en bici? Claro, claro que montaba en bici. Lo que pasa es que entonces no había carril bici y tenía que tener mucho cuidado para que no me atropellasen. <laughs> ¿Y cómo era tu bici? Una fixie. abuela, ¿tu bici era bonita? Normal. ¿Y qué es normal? Bueno, pues como la de todos. Esto es imposible. Bueno, es que antes nosotros no diseñábamos las bicicletas. Se compraban en las tiendas. Mira qué bonita. Qué bonita, te voy a hacer una foto. Les va a encantar.